So guys, dito po kami at magbubuhat tong <laughs> dogs ni Oliver. Tingnan natin. Ako <laughs> po yung ano, yung coach ko. Tumata yung coach ko. Buhatan ngayon, dumbbell press. Diyos ko, oh. Ayan <laughs> ang Diyos ko, corn off siya. Wala tayo, kapainit. <laughs> Nada que Pounds. We to turn it on. Turn it. We to turn it on. Turn it on. Turn it on. set, dagdag tayo. Transmutation. So next set, upright row, 3 sets, 12 repetitions.